आज भी जानवी की समझ से परे है डेटिंग पर पाबंदी जी हाँ जानवी हाल ही में एक डिजिटल चैट शो में गई थी जहां उन्होंने बताया कि उनकी माँ श्रीदेवी और पापा बोनी कपूर उनकी डेटिंग को लेकर बड़ा ही नाटकीय बर्ताव करते थे जानवी के मुताबिक उन्हें घर पर काफ़ी प्रोटेक्ट किया जाता था उन्होंने कहा कि यदि उनके पेरेंट्स ये जान जाते कि मैं किसी के साथ डेटिंग कर रही हूँ